जो तुम्हारा कैरेक्टर था जो पहले नॉर्मल भागता था अब वो 30 परसेंट ज्यादा स्पीड से भागेगा मतलब पहले अगर 100 की स्पीड से भागता था ना तो अब 130 की स्पीड से भागेगा और जो उसकी पावर थी जो एक्टिव स्किल थी वो काम करती थी 9 सेकंड के लिए और उसका कूल डाउन था सिर्फ 40 सेकंड का मतलब 40 सेकंड में आपका कैरेक्टर वापस से चार्ज हो जाएगा और अगेन तुम उसकी इतनी शक्तिशाली स्किलों को यूज कर पाओगे लेकिन जब गरीना ने ऐसी स्किल लॉन्च की थी ना बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि यार ये गेम को पे टू विन बना देगा वैसे ऑलरेडी पहले से गेम पे टू विन लेकिन इसके आने के बाद बहुत ज्यादा गेम अनफेयर हो जाए गेम तो पहले से भी अनफेयर थी तुम कुछ सोचो ना दो प्लेयर है दोनों का लेवल पचास है दोनों का स्किल सेम है दोनों का गेम प्ले सेम है दोनों का अनुभव सेम है सब कुछ सेम बस दोनों का कैरेक्टर अलग है के पास डिजा आलोक है एक के पास क्रोनो है और बनी बात है जिसके पास क्रोनो है वो क्रोनो लगा के खड़ा हो जाएगा और नौ सेकंड तो बहुत होती है एक इनमी को मारने के लिए लेकिन तब ये बात गरीना जानता था कि ये गेम गेम में इनबैलेंस क्रिएट करेगा लेकिन फिर भी वो लोग उस कैरेक्टर को लाए ताकि प्लेयर्स उसको खरीदे और देखो ये तो एक तरह से वही बात हो गई कि तुम शोरूम गए तुमने वहाँ से गाड़ी खरीदी और गाड़ी वाले ने ये बोला कि आपको पांच सर्विस फ्री दी जाएंगी आप पहले महीने सर्विसिंग करवाने गए आपकी गाड़ी का टायर निकाल लिए गए दूसरे महीने सर्विसिंग करवाने गए आपकी सीट उड़ा दी गई तीसरे महीने आप सर्विसिंग करने गए आपका इंजन ही आधा गायब कर दिया गया चौथे महीने आप जैसे धक्का लगाते हुए सर्विसिंग करवाने लेके तो गए वहाँ आपकी गाड़ी का हैंडल ही गायब कर दिया अंतिम सर्विस आते आते सिर्फ आपके पास बची गाड़ी की चाबी मैंने इधर ही सड़क के बाद अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है क्रोनो जाने वाला आप क्रोनो